önümdeki araba altından kaçacak gibi oldu. Yani çok farklı. %100 fark var canım. Ama hoş oldu ya. Çok farklı ya zaman araç sanki e, içinde yatan aslan ortaya çıkardı. Mesela arabanı tekrar sevdiğim. Farkı rampada daha net belli oluyor. Gerçekten.